काय मस्त फळ लागतं मस्तपैकी झोपाळ्यावर बसून खायला लागलो आहे मी लय गोड फळ आहे बाबा लय मस्त फळ आहे लय दिवसातून खायला मिळाले या तुम्ही बी खायला तुम्हाला बी ठेवतो शिल्लक या या या